Buenas noches. Dame, dame la pata. Buenas noches. Buenas noches. Hermoso, hermoso, hermoso. Te amo, te amo. Buenas noches. Saluda. De nuevo. Una vez. Dame la pata. Saluda. Dame. Siéntate a ver.